Павловния – уникальный вид быстрорастущих деревьев, не имеющих аналогов в мире. Короткая история. Дерево родом из Китая. Самые ранние документы и летописи, упоминающие об использовании этого чудесного дерева, датируются ранее 2600 лет до нашей эры. Веками дерево росло в Японии и было известно под названием кири и всегда считалось священным деревом, символом удачи. В 1823 году в Японию прибыл Филипп Франц фон Зибальд – немецкий естествоиспытатель. Проведя некоторое время в Японии, он возвратился в Голландию и привез с собой семена красавицы гири. Как назвать это красивое растение? Конечно же, в честь любимой королевы Анны Павловны, королевы Нидерландов, урожденной Романовой, шестой дочери Павла I и императрицы Марии Федоровны. Именовать род растения Анна было нельзя, поскольку такое уже существовало, и тогда было решено использовать для названия отчество Анны, которое по-европейски было принято за второе имя – Павловния. Анна Павловна помогала немецкому испытателю финансировать экспедицию в Юго-Восточную Азию. Впоследствии вместе с Йозефом Цукарини он издал книгу «Флора Джапоника», где впервые были описаны свойства и качества дерева. Японцам понравилось европейское название, и они стали тоже называть это красивое дерево павловнией. Благодаря своей изысканности дерево павловния считается императорским деревом, а его изображение находится на гербе императорской семьи Японии. Кабинет министров Японии также используется изображение павловни на правительственной печати официальных документов. Изображение павловни используется в качестве официальной эмблемы премьер-министра Японии. Павловня изображена на ордене восходящего солнца, является одной из высших наград, вручаемых за заслуги перед страной. Им награждают только японцев самого высокого ранга – адмиралов, генералов, дипломатов, юристов и политиков. На каждом японском ордере или медали присутствует символ императорского герба – цветы павлонии. Нельзя не отметить и присутствие павловни на японской валюте, на монете стоимостью 500 йен. Павловни – одно из самых быстро растущих деревьев на планете. Средний годовой прирост у дерева павловни составляет – в регионах со средней годовой температурой плюс 3 от плюс 3 до 7 градусов Цельсия, центральный регион России, Москва, Санкт-Петербург, от 2 до 2,5 метров в год. В регионах со средней годовой температурой от плюс 8 до плюс 14 градусов южные регионы России, Россия Крым от 3 до 5 метров за год. Срок жизни дерева павловни от 70 до 100 лет – что также является уникальным качеством среди других быстрорастущих пород. Наиболее интенсивный рост у дерева павловния наблюдается первые годы жизни. С возрастом, начиная с пятого года, прирост замедляется и составляет только 20-30 см, а диаметр ствола увеличивается на 0,5-1 см. Павловния содержит более 20 видов, у которых имеются сходные качества и поэтому их именуют собирательным названием павловния. Устойчивость к низким температурам у видов павловнии разная. Например, павловния волочная выдержит морозы до минус 30, павловния элеганта до минус 16, павловния фортуны неустойчива к воздействию температур ниже нуля. Уникальность павловнии заключается в том, что дерево не требует повторной посадки. После каждой вырубки скоса дерево регенерирует. Продолжительность жизни корня от 70 до 100 лет и может вынести 8-9 циклов по 8 лет, что дает нам возможность возобновить наш рабочий процесс без затрат на новые посадки и обработку земель. Ствол можно срубить в любое время года, несмотря на сезон и короткие сроки уборки, чего не бывает у других видов деревьев. Первый год жизни у дерева крупные волокнистые листья, которые в диаметре могут достигать 50-85 см, сердцевидной или яйцевидной формы, с круглыми краями, ярко-зеленые, сверху пушистые, снизу войлочные. Цвет осенней листвы не изменяется, опадают зелеными, затем становятся коричневыми. Цветение приходится на весну и продолжается в течение 6-8 недель, что делает дерево половни идеальным материалом для озеленения городов, парковых территорий. Цветки крупные, окраска голубовато-фиолетовая, сиреневая или почти белая. Собраны цветки в крупные верхушечные метелки. Корневая система павловню стержневая, якорная – Корень достигает глубины 4,5-9 метров. Кора тонкопластичная, светло-серая, гладкая, с легкими трещинами на взрослых деревьях. Плоды длинные, крючковатые. Древесная капсула размером до 10 мм. Семена бабочкообразные, 2-7 мм длиной, перепончатые, крылатые. Древесина половни накапливает вещество танин, которое делает ее устойчивой к поеданию термитами и жуками-точильщиками. Хорошо чувствует себя в городских условиях. Половня требует регулярного полива только в первые два года. Расход воды на один саженец 30-40 литров, внесенные за 1-2 раза в неделю. После развития корневой системы третий год потребности в специальном поливе отпадают. Павловня является приспосабливающимся к местности устойчивым к погодным условиям деревом и регенерирует и восстанавливает почву. Очень декоративное и красивое, неагрессивное к окружающей среде насаждение, а также фабрика кислорода и оружием против глобального потепления – производителем целлулозы, кормов и отличный медонос. При этом быстро растет и набирает массу. Могучесть и красота, древесина, листья, цветки у всех есть свойства и качества, которыми мы можем воспользоваться. Прирост древесины по волне в 1 кубический метр за 7-8 лет не сравним с приростом любого другого древесного вида. Растение в целом со своим ускоренным ростом является маленьким богатством для человечества, оздоравливает и восстанавливает почву от эрозии – Одно дерево поглощает 22 килограмма СО2 и отдает 6 килограмм кислорода. Вдумайтесь в эти цифры. Подготовленные качественные саженцы дерева павловния с укрепленной парневой системой способны расти на малоплодородных почвах, в том числе глинистых. Огромные листья и большая крона предоставляют густую плотную тень в местах отдыха, парках и скверах, образуя приятные прохладные уголки в самом центре загазованных и душных городов. Если существует дерево, о можно сказать «легкие города», это павловния. Лиственная масса из павловни часто используется для откормки крупного рогатого скота, коровы, овцы, козы и другие. Ее качества близки с качествами люцерны. Она содержит около 20% протеина в зеленом состоянии и около 12% после осеннего листопада. Насыщена микроэлементами, ее усвояемость 60%. Наибольший процент содержания протеина находится в молодых однолетних растениях. Поэтому если основная цель это получение питательной биомассы из павловни для откорма крупнорогатого скота, целесообразно создавать отдельную плантацию и собирать качественный урожай в конце летнего периода. Технология потенционного выращивания быстрорастущих деревьев павловни для производства растительной биомассы за год на одной площади га позволяет получить 35-40 тонн качественного растительного сырья. Доступность и высокий Выход обеспечивает низкую себестоимость при откормке, один из важнейших показателей при выборе фуража в индустриальном животноводстве. Установлено, что листья павловни содержат вещества, которые благоприятно влияют на работу печени, почек и желчного пузыря, а также применяются при проблемах с легкими. В Китае свойства листьев павловни известны издавна. Даже фармацевтическая промышленность занимается промышленным производством лекарств на основе павловнии. У листьев есть и другие свойства. Их применение в косметике в азиатских странах настолько же давнее, как и применение их в медицине. Но для Европы это новинка. Только в последние годы экстракты из листьев павловни включают в состав медикаментов, кремов и духов. Пробуждаясь от зимней спячки в феврале-марте, павловня выпускает цветы в форме колокольчика, каждый до 6 см в диаметре, ворсистые, голубовато-фиолетового, сиреневого или почти белого цвета. Аромат – ноты цветов павловни определяются как ванильный, пудровый и слегка миндалевый. Установлено, что это связано с содержанием в аромате гелиотропиня, вещество, известное в парфюмерии, присутствующее и в других ароматах, например, таитянская ваниль. Анализ аромата цветущей павловни выполнен так называемым GC Mass Spec методом, основанным на газовой хроматографии и спектрометрии массы. Помимо красоты, цветки еще отличаются и сильным благоухающим ароматом, являются отличным медоносом. С одного гектара павловни можно получить 800 кг и более меда. Преимущество в том, что при выращивании дерева павловни вообще не применяется химическая продукция. Тем самым мы не вредим пчелам, которые не переносят применение гербицидов и других химических препаратов. Получая натуральный, экологически чистый продукт. Мед из половни легкий, прозрачный, очень светлый и ароматы. По цвету и консистенции его можно сравнить только с медом из акации. Мед из половни, так же как и акации, является высочайшего качества. Кроме как деликатес, он еще и служит и в качестве лекарства. Известны его свойства, благотворно влияющие и помогающие при лечении бронхита, болезни легких и дыхательной системы, а также улучшают функцию желчного пузыря, печени и пищеварения в целом. Качество меда павловни обусловлено биологически активными веществами, находящимися в ее цветках, так что и сами цветки можно употреблять в пищу. Использование павловнии в качестве биотоплива, биогаза и биоэтанола. При постоянно растущем потреблении биотоплива уже в ближайшее время странам Центральной Европы не будет хватать своих лесных ресурсов, поэтому Германия, Голландия, Великобритания и Испания планируют значительно увеличить импорт пилетов. Сегодня, когда технический прогресс измеряется степенью защиты природы, все больше внимания стали уделять биотопливу – из возобновляемых высокопроизводительных энергетических культур. Использование павловни в виде энергетического сырья видится наиболее перспективным за счет большой биомассы и быстрого роста. Павловнию можно использовать в виде пеллетов, твердое топливо для котлов и каминов с полностью автоматизированной подачей топлива, а также в виде сырья для альтернативного восстановленного биотоплива. Для этих целей используются все части дерева – ствол, ветки и листья. Пилеты можно использовать как для котлов, обогревающих частные дома, квартиры, так и для большинства установок и электросетей. Биогаз – это новый источник возобновляемой энергии, экологически чистый и экономически целесообразный. Это газ, состоящий в основном из метана, диокиси углерода и в небольших количествах других газов. Возникает при ферментации органических веществ в анаэробных условиях, в отсутствии кислорода. Биогазовые установки – это установки, где происходит ускоренная форма естественного цикла разложения. Листья половни все чаще применяются в качестве компонента органического вещества этого биотоплива. Имея большой размер, при разложении вырабатывается больше основных газов, из которых непосредственно состоит биогаз, по сравнению с органическим материалом, предполагаемым другими типами растений, что делает павловню идеальным продуктом для получения этого биотоплива. Другое применение павловни – это использование ее в качестве сырья для производства биоэтанола. Американские ученые разработали новую технологию, основывающуюся на комбинировании термохимического и биотехнологического методов результате которых из одной тонны сухой древесины извлекает 511 литров этанола. Это является единственной причиной назвать наше дерево нефтяной скважиной. Создание плантаций быстрорастущих деревьев в сочетании с инновационными технологиями выращивания деревьев Павловни может стать важной частью политики экономии ресурсов и решения проблем, связанных с потреблением энергии, без риска для окружающей среды.